Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, go, go, go, go, go, Oh, God yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never we have stopped here we're gonna take some food यहाँ से कुछ खाना उठाते हैं चलेंगे ना उधर पूछ लो रोड कैसा है कहाँ पे है bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need You're my slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran, said no, man, I still go Go, go, go, go, go, go हाँ हाँ आता हूँ चलो चलो आप चलो मैं दो वीडियो उठा जाता हूँ तो अभी यहाँ पे थोड़ा छोटा मोटा ट्रैकिंग है ऊपर जाएंगे बैठेंगे एक जगह पे थोड़ा रिलैक्स करेंगे वहाँ पे दिस इज़ नाइस प्लेस दो ज़्यादा बड़ा ट्रैकिंग नहीं है वेरी इजी ट्रैकिंग भाई लोग ये मत करो पियो लेकिन ये मत करा करो यार clean the place keep it clean wow what a place awesome place for picnic और ऊपर नहीं भाई वहाँ तक नहीं जा पाएंगे मर जाएंगे हाँ, हाँ, ये, ये सही जगह है हाँ खेती हो रहा है वहाँ पे सही जगह है भाई ये इतनी सांप <laughs> कैसे ऐसे होता है यार ये देखो यहाँ पे मेरे छेद है दिखाओ दिखेगा ऐसा नजदीक से मुझे तो सच में सांप तो नहीं <laughs> मैक्सिमम साउंड है क्या तो हम्म। पसंद खाना खा पहुँच ठीक है चलो और क्या अपना हो गया छोटा मोटा ट्रैकिंग और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे ये है एकदम डू मेक श्योर अपना कचरा लेके जाओ वेल गोइंग बाय बाय हम कल आएंगे प्लेस फाइनली तो- तो आएंगे बेटा फिर आएंगे आन बे उजन उठाओ उठा ली वाला साथ की we were there we were there somewhere on देखना देखना ये ये मत क्या करो this is bad this is really bad इतना सही जगह है अपना देखो अपना बोतल देखो हम लेके जा रहे हैं वापस डस्टबिन में डालेंगे ये तुम ग्लास बड़ी से कारण Matter like some batter in your brain. uh, that's what I say. Fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game Take the best thoughts saying, put them on display On repeat in your brain, till you're feeling no more pain uh. Never slow yourself down, you can do some more Push past all the pain and you'll find a door Open it up and finally explore Everything that you thought you could never do before uh. And even when you feel low, you can still go Even when you feel slow,